Assalomu alaykum do'stlar. Siz English Club kanalidasiz. Bugun odatdagi darsliklardan boshqacha video darsi tayyorlashga qaror qabul qildim. Ya'ni hmm, bu video darslikdan boshlab ekraningizda ko'rib turgan kitobdan birgalikda ingliz tili grammatik mavzularini o'rganib boramiz. Nimaga aynan shu kitob degan savol tug'ilishi mumkin. Hop, menda ikkita sabab bor bu kitobni tanlashimga. Birinchidan, e, shaxsan men ingliz tilini o'rganayotgan paytimda mana shu kitobdan foydalanganman va menga bu kitob juda ham katta yordam bergan. Ikkinchi sabab bu kitob mm, dunyoda eng yaxshi sotilayotgan grammatik, ya'ni ingliz tili grammatikasi kitoblaridan biri hisoblanadi. Ekraningizda ko'rib turganingizdek, bu yerga yozib qo'ygan The World's Best Selling Grammar Book, ya'ni dunyoni eng yaxshi sotilayotgan grammatika kitobi. Manimcha bu kitobni Mm, deyarli hamma ingliz tili o'rganuvchilari biladi mm, ya'ni aytishim mumkin o'zbekistondagi bu kitobni biz morfiy deb ataymiz lekin kitobni nomi morfiy emas morfiy bu mm, kitob muallifi kitobni nomi esa english grammar in use men bu kitobni to'rtinchi nashrdan foydalanyapman sizda avvalgi nashrlar bo'lishi mumkin uchinchi yoki ikkinchisi manimcha unchalik katta farq qilmaydi foydalanishingiz mumkin agar sizda mana shu 4 to'rtinchi nashr bo'lsa undan ham yaxshi Xo'p, demak birinchi mavzuga mm, o'tamiz birinchi mavzuimiz present continuous bu present continuous nima present continuous bu hozirda sodir bo'layotgan ish harakatni ifodalaydigan zamon ya'ni birinchi zamon hisoblanadi qani bo'lmasam birinchi misoldan ko'ramiz study Study this example situation. Ya'ni e, mana shu misol vaziyatni, hmm, berilgan vaziyatni o'qi deyapti. sara is in her car. Sara o'zining mashinasida. she is on her way to work. U hmm, demak ishga ketyapti ya'ni u ishga ketishdagi yo'lida deyapti endi mana present continuous joyiga keldik she is driving to work she is driving to work ya'ni u ishga mashina haydab ketyapti present continuous mana mana shu is driving qismi present continuous hisoblanadi. Xo'p, endi this means bu anglatadiki She is driving now. U hozirda. She is driving now. U hozirda. Ya'ni mashina haydayapti. Hozirda mana now deyapti. At the time of speaking. Gapirilayotgan vaqtda. The action is not finished. The action is not finished. Ya'ni ish harakat hali tugatilmadi. Xo'p. Present continuousni mm, strukturasini ko'radigan bo'lsak, present continuousni qanday yasaymiz? Biz present continuousni mana shu formula bo'yicha yasasak bo'ladi. M is R plus ing. Ya'ni fe'lga mana shu ing qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun I am yoki qisqacha I'm. I am driving men mashina haydab ketyapman men mashina haydayapman yoki i am driving he she it is he is walking he is walking u ishlayapti yoki he's walking qisqacha e, holati yoki she is walking u ishlayapti qiz bolaga nisbatan yoki okay, it is working u ishlayapti Xo'p, endi we you they mana bu 3 ta hmm, egalik olmoshlari adashmasam o'zbek tilida egalik olmoshi bo'ladi uh, we you they bilan are yordamchi fe'l keladi we you they are doing ya'ni we are doing misol uchun biz qilyapmiz yoki you are doing siz qilyapsiz bajaryapsiz they are doing ular qilishyapti yoki qisqacha we're doing yoki you're doing aytishimiz mumkin yoki they're doing ular qilishyapti va hokazo I am doing something I am doing something men nimadir qilyapman bu teng I'm in the middle of doing it. I'm in the middle of doing it. Men uni, ya'ni o'sha narsani qilish qilish jarayonini o'rtasidaman, deyapti. Demak, aytganimizdek, present continuous hozirda, aynan hozir qilinayotgan ish harakatini ifodalash uchun ishlatiladi. I've started doing it. Men qilishni boshladim. I've started doing it and I haven't finished it. Men tugatmadim. Men qilishni boshladim va tugatmadim. Misollarni ko'ramiz. Please don't please don't make so much noise. Please don't make so much noise. Iltimos, bunaqa ko'p shovqin qilmang. I'm trying to walk. I'm trying to walk. Men ishlashga harakat qilyapman. Demak, not I try. Mana bu holatda aytmaysiz. Not uh, I try bo'lmaydi. Ikkinchisi. Where is Mark? Where is Mark? Mark qayerda? He is he's having a shower. He's having a shower. U dush qabul qilyapti. Not he has a shower. Demak, he has a shower emas. He's having a shower. Demak, u dush qabul qilyapti. Keyingi example. Let's go out now. Let's go out now. Ketdik, tashqariga chiqamiz, ketdik ko'chaga chiqamiz. It isn't raining anymore. It isn't raining anymore. Ya'ni boshqa yomg'ir yog'mayapti, endi yomg'ir yog'mayapti. It doesn't rain, not it doesn't rain. Demak, mana bu holatda aytilmaydi. Mana bu holatda aytilmaydi. Not it doesn't rain. Balki it isn't raining anymore. At a party Demak, bazmda. Hi Jane. Hi Jane. Salom Jane. Are you enjoying the party? Are you enjoying the party? Demak, bazmdan rohatlanyapsanmi? Senga bazm yoqyaptimi? Not do you enjoy. Demak, mana bu holatda aytilmaydi. What's all that noise? What's all that noise? Demak, bu qanaqa shovqin? degan ma'noda kelyapti. E, demak, ma'nosi shunaqa bo'ladi. What's all that noise? Bu shovqin bu qanaqa shovqin? What's going on? What's going on? Demak, nima bo'lyapti? Uh, go be going on mana be going on demak o'sha nima bo'lyapti odatda mana shu holatda what's going on bu bitta fraza, ya'ni anglatadi. Hmm, what's happening? Mana shu bilan bir xil. What's going on? What's happening? Nima bo'lyapti? Xo'sh. Sometimes the action is not happening at the time of speaking. Sometimes, sometimes the action is not happening at the time of speaking. Ya'ni ba'zida ish harakat gapirilayotgan paytda sodir bo'lmaydi gapirilayotgan paytda sodir bo'lmaydi misol uchun steve is talking to a friend on the phone steve telefonda demak telefonda do'stiga gapiryapti telefonda do'sti bilan gaplashyapti he says u aytadi i'm reading i'm reading a really good book at the moment. It's about a man who blah blah blah. Demak, I'm reading a really good book at the moment. Men hozirda juda ham qiz uh, zo'r, ya'ni yaxshi kitob o'qiyapman. U bitta qanaqadir qanaqadir odam haqida deb demak gaplashyapti. Bu yerda uh, Stiv hozirgi paytda o'rtoq bilan gaplashyapti. U kitobni o'qimayapti. Lekin u shu kunlarda qanaqadir bir qiziqarli kitob boshlagan, uni o'qiyapti. Xo'p, mana misol uchun mana shu joyda mana tushuntirib beradi. Steve is not reading the book at the time of speaking. Mana Steve deyapti. gapirayotgan paytda mana at the time of speaking gapirayotgan paytda kitobni o'qimayapti. Is not reading the book. gapirayotgan paytda o'qimayapti kitobni. He means u nazarda tutyaptiki he has started it. U uni boshladi, ya'ni kitob o'qishni boshladi. But lekin has not finished it yet. Lekin uni e, o'qishni uh, hali tugatmadi, kitobni hali tugatmadi. U boshlagan, hali tugatmadi. He is in the middle of reading it. He is in the middle of reading it. Ya'ni u kitobni o'qish jarayonini o'rtasida. Xo'p, some more examples. Hmm, yana bir nechta hmm, boshqa misollar. Kate wants to walk in Italy. Kate wants to walk in Italy. Kate Italiyada ishlashni xohlaydi. So, shuning uchun she's learning Italian. She's learning Italian. U İtalyanca o'rganyapti. But perhaps ammo lekin uh, balki u she isn't learning Italian. Demak, uh, ammo balki deyapti. She isn't learning Italian at the time of speaking. Demak, uh, Kate u gapirayotgan paytda o'rganma o'rganmayotgan bo'lishi mumkin lekin u shu kunlarda o'rganyapti demak mana shu holatda ham present continuousni ishlatamiz hmm. keyingi misol xo'sh some friends of mine some friends of mine do'stlarimni ba'zilari are building their own house are building their own house Demak, do'stlarimning ba'zi birlari o'zlarini uylarini qurishyapti. They hope to finish it next summer. They hope to finish it next summer. Ya'ni ular umid qilishadiki, keyingi oy, demak ular keyingi yozda tugatishni umid qilishadi. Demak, ular uni do'stlari shu kunlarda mm, o'zlarini uylarini qurishyapti demak o'sha keyingi yozgacha mana shu uyni qurishni tugatishni rejalashtirishyapti. demak mana shu joyda aynan hozir gap gapirayotgan paytda qurmayapti do'stlari lekin shu kunlarda demak ular mana shu uy qurish bilan band mana shuni nazarda tutyapti Xo'p, keyingi holat. You can use the present continuous with today. Demak, siz present continuousni foydalanishingiz mumkin quyidagi so'zlar bilan. Today, bugun, this week, bu hafta, this year, bu yil, etc. va boshqalar. This month bo'lishi mumkin, boshqa-boshqa. Uh, periods around now, ya'ni uh, hozirgi, ya'ni hozirgi shu kunlarda, hozirgi vaqtlarda, uh, shu paytlarda degan uh, ma'noni anglatadigan bilmadim, vaqt olmoshlari deymizmi, qanaqadir bo'lardi o'zbek tilida, esimdan chiqib qoldi nomi bilan ham. Xullas, mana shunaqa so'zlar bilan birga keladi. Misol uchun, you are walking hard today. You are walking hard today. Demak, sen bugun juda ham qattiq ishlayapsan. Not you walk hard today. Demak, mana bu holatda aytilmaydi, balki You are working hard today. Sen bugun qattiq ishlayapsan. Endi javob beryapti. Yes, ha. I have a lot to do. I have a lot to do. Demak, meni qilishim kerak bo'lgan narsalar juda ko'p. Men ko'p narsalar qilishim kerak, deyapti. The company I work for isn't doing so well this year. The company I work for isn't doing so well this year. Demak, men ishlaydigan kompaniya uh, bu yil, mana this year tepada aytilganidek, this year uh, demak men ishlayotgan kompaniya bu yili unchalik yaxshi ishlar yurishmayapti, ya'ni biznes yurishmayapti degan ma'noda kelyapti. Uh, do well, ya'ni yaxshi qilmoq. Uh, endi buni to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak xullas kompaniya yaxshi unchalik yaxshi qilmayapti bo'ladi endi o'zim o'zbek tilida chiroyli tarjima qiladigan bo'lsak isn't doing so well ya'ni hmm, u uni ishlari uncha yurishmayapti yoki biznesi yaxshi ketmayapti degan ma'noda keladi Xo'p, keyingi, menimcha oxirgi holatga yetib keldik. We use the present continuous when we talk about changes happening around now. Especially with these verbs. man pastdagi verb bilan. Demak, biz present continuousni qachonki o'zgarishlar hozir shu kunlarda, hozirgi paytlarda bo'layotgan o'zgarishlar haqida gapirganimizda ishlatamiz. Asosan quyidagi manba e, so'zlar bilan. Mm, get uh, olmoq bo'lmoq ma'nosida keladi change change almashtirmoq o'zgartirmoq o'zgarmoq uh, become bo'lmoq xuddi mana bu getga o'xshab ketadi bu ham uh, increase increase o'smoq rise bu ham o'smoq fall bu tushib ketmoq mm, grow o'smoq improve improve uh, bu ham o'smoq rivojlanmoq begin boshlanmoq start bu ham boshlanmoq Xo'p, misollarni ko'ramiz. Hmm, is your English getting better? Is your English getting better? Seni ingliz tiling yaxshilanyaptimi? deyapti. Demak, bu hozir aynan hozir uh, misol uchun o'qiyapti-yu, yaxshi bo'lib ketishini nazarda tutmayapti bu yerda. Hozirgi payt gapirayotgan payt nazarda tutmayapti. Umuman e, shu kunlarda e, ingliz tilini o'rganayotganini e, bilgani uchun demak so'rayapti. Ingliz tiling o'syaptimi, rivojlanyaptimi, yaxshilanyaptimi degan ma'noda. O'zbek tilida ham ishlatamiz bu holatni. Demak, not does your English get better bu holatda ishlatilmaydi. Ikkinchi misol The population of the world is increasing very fast. Very fast. Demak, dunyo aholisi, population aholi, dunyo aholisi juda ham tez o'syapti. Ya'ni odamlar soni, aholi soni juda ham o'sib ketyapti. degan ma'noda kelyapti. Bu ham o'sha shu paytlarda, shu paytlar nazarda shu kunlar shu paytlarni nazarda tutib aytyapti not increases bu holatda ishlatilmaydi keyingi oxirgi misol at first i didn't like my job at first i didn't like my job but i'm beginning to enjoy it now birinchi boshida hmm, menga ishim yoqmadi ishim yoqtirmadim Lekin, lekin deyapti, men hozir undan rohatlanishni boshladim, ya'ni ishim menga yoqishni boshlayapti, deyapti. Demak, boshda u ishi yoq, unga u ishi yoqmagan, ozgina ishlagandan keyin o'zi sekin-sekin ishni yoqtirishni boshlayapti. Demak, mana bu fe'llar hammasi jarayonni e, mana shu fe'llarning hammasi jarayonni nazarda, ya'ni o'sish yoki tushib ketish, rivojlanish ma'nolaridagi fe'llari mm, shu kunla mana shu kunlarda shu paytlarda bo'layotgan o'zgarishlarga nisbatan ishlatilganda present continuous bilan xuddi mana shu misolida ko'rganimizdek ishlatib ketamiz. Xo'p, mana demak grammatik grammatika tarafi tugadi. Endi misol tarafiga o'tadigan bo'lsak, men hamma misollarni sizlar bilan sizlarga demak bu yerda ishlab ko'rsatib bermayman, balki Э, siz bu misollarni o'zingiz ishlashingiz mumkin. Demak, bu deyarli tushuntirib qo'yilgan. Э, o'zingiz harakat qiling va mana bu har bitta mm, berilgan misollarni ishlab ko'ring. Mana shu videoni qayta-qayta ko'ring. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, komment yozib qoldirishingiz mumkin va mashqni bajaring. Mashqni bajarganingizdan keyin agar sizda savol bo'lsa, e, misol uchun e, exercise 1.1, ya'ni e, mashq 1.1 da Misol uchun mana shu 5-inchisiga tushunmadingiz. Mana qani, mana shu 5-inchisida qanaqadir savol tug'ildi. They don't need their car anymore. demak mana shuni qanday qilishni bilmadingiz yoki ichida nimadir tushunmagan joyingiz chiqib qoldi hmm, yoki men bu misolga kelaylik 1 u 2 da misol uchun ikkinchisida qayerdadir mana bu joy tushunmay qoldingiz yoki misol uchun aytayapman, tushunmay qoldingiz demak shularda siz kommentda o'z savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin va men e, mana shu siz yozib qoldirgan savollaringizga qarab javob tariqasida mm, siz tushunmagan joylaringizni tushuntirib e, video ishlab sizlarga taqdim qilishga harakat qilaman mm, bu video darslik sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman agar sizlarga yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang agar yoqmagan bo'lsa dislayk bossangiz ham mayli o'z fikr mulohazangizni mana shu video borasidagi hmm, fikr mulohazalaringizni kommentda yozib qoldirishni unutmang chunki men uchun bu juda ham muhim keyingi videolarni ishlab chiqaraymi mana shu turdagi videolar sizlarga yoqadimi ma'qulmi foydali bo'lyaptimi yoki qanaqadir o'zgartirishlar kiritaymi mana shu haqida kommentda albatta o'z fikr mulohazangizni yozib qoldiring e'tiboringiz uchun rahmat english club kanalidan uzoqlashmang